Hi, ich bin Tracy Evans und ich präsentiere unser Projekt zum Wir vs. Virus Hackathon. CFO on Demand. Finanzielle Gesundheit und Belastbarkeit für kleine oder neu gegründete Unternehmen und Freiberufler. Hier unser Team. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das Konzept. Wir haben erkannt, dass es für kleine Unternehmer in Deutschland an Informationen mangelt, wie wir die finanzielle Gesundheit unserer Firmen sichern sollen. Dies ist bereits in guten Zeiten nicht einfach. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus machen das alles für kleinere oder junge Unternehmen viel schwerer. Und eine solide Finanzplanung sollte nicht auf Kosten der Konzentration auf ihr Kerngeschäft erfolgen. Wir müssen uns auf das Geschäft konzentrieren und das liefern, wofür wir unser Firmen gegründet haben. Im Sinne der Transparenz, der Open Source Philosophie und der Open Source Bewegung bauen wir eine Plattform, auf der erfahrene CFOs, so Chief Financial Officers, kaufmännische Leiter und andere Finanzexperten ihr Wissen und zusammenbringen. Und für Führungskräfte kleiner und junger Unternehmen zur Verfügung stellen. Auf den folgenden Slide zeigen wir ein paar Beispiele zu Informationen, Mustern und Prozessen, die wir auf der CFO On-Demand-Plattform haben bzw. haben werden zum Beispiel äh, Chart of Accounts oder Kontenplan, Cashflow, Cashflow Forecast und es gibt noch viel zu tun. Auf der CFO On Demand Plattform kann man sich anmelden und uns allen helfen. Nicht nur Finanzexperten können ihr, ihren Beitrag leisten. Von Community Manager bis Designer und anderen Dienstleistern sind alle sehr herzlich willkommen. Hier seht ihr den Link zu unserer Seite auf DevPost. Äh, bitte stimmt für unser Projekt und teilt den Link in eure Communities für weitere Contributions. Und hier sind die Contributions. Wenn ihr direkt in unserer Community teilnehmen wollt, könnt ihr das sehr gerne über den Link machen. Vielen Dank und ich freue mich auf eure Unterstützung. Unterstützung, Entschuldigung, und danke für das Geduld mit meinem äh, schlechter Akzent.